Kafama bekliyorum kafamın üzerine. Bu ne la? Oo, zor. Kaç Oğlum çok kral la bu. Sezgin teşekkür ederim. Kendimi kendimi can gibi hissediyorum. Teşekkür ederim Sezgin'ciğim. Ne yapıyor Tepeye şu attığı şey var ya. Oğlum, Abatu Rules Ölüyorum ölüyorum öldüm. Oo topuk. Geldim. Allah sesin kurtarıyor ha. Ne yapıyorsunuz? Ben hiç anlamıyorum. Abi çok doğru zamanda bana şey atıyor vallahi. Kalkan malkan atıyor bilemeyeceğim. Adam god. Sezgin kaç Sezgin. Sezgin çık oradan Sezgin. Çık kaç Sezgin gel. Gel gel gel. gel. Oğlum Avatar Rules lan. Yani siz hissediyor musunuz bilmiyorum da ben bayağı vuruyorum. Ben hiçbir şey hissetmiyorum. <laughs> Amaclarım yazılıyor kardeşim.